Hello guys welcome to my YouTube channel आज आज गाइस हम इस वाले फ़ोटो को एडिट करेंगे और एडिट करके ऐसा करेंगे guys before after guys video को आप फुल देखना तभी आपको इस टाइप का फ़ोटो एडिटिंग आएगा गाइस वीडियो को आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे लिस्ट फोटो एडिटिंग से वीडियो देखने के लिए Thank you.